जुलाई patch notes preview battleground mobile India खेलने वाले सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं M two four nine L M G airdrop से हटा दी गई है और अब फील्ड ड्रॉप में मिलेगी काराकिन मैप के अलावा एम टू फोर नाइन बाकी हर बचे हुए क्लासिक मैप्स में मिलेगी अब हम देखेंगे एक नया वेपन जो है M G three supply crate में यह जगह लेता है एम टू फोर नाइन की और ध्यान रखिएगा ये सिर्फ सप्लाई क्रेट में ही मिलेगा एम जी भी एक लाइट मशीन गन है इसकी एक खूबी है कि इसकी फायर पावर निरंतर है ये 7.62 पॉइंट एम का इस्तेमाल करती है और पचहत्तर बुलेट्स इसके मैगजीन में रह सकती है उसकी फायर पावर तेज और निरंतर है हालांकि रिलोड करने में थोड़ा अधिक समय लगता है M G three six scope तक ले सकता है ये भी ध्यान रखिए कि किसी अन्य अटैचमेंट्स का उपयोग नहीं किया जा सकता है और इस वेपन के लिए कोई सिंगल शॉट मोड नहीं होगा आप एम जी मोड के लिए 660 या 990 आरपीएम मोड के बीच में चूज कर सकते हैं इसमें एक बाइपॉड भी होता है जो आपके लेटने पर अपने आप डिप्लॉय हो जाएगा स्थिरता में सुधार करने के लिए एक अच्छा टिप आप लेट सकते हैं आप हीलिंग कंज्यूमेबल्स को फेंक सकते हैं हीलिंग कंज्यूमेबल्स को ट्रेजेक्ट्री स्लॉट में जोड़ा गया है उन्हें फेंकने के लिए आप एक हीलिंग कंज्यूमेबल्स को चुन सकते हैं और थ्रो बटन पर टैप करें प्लेयर्स को ध्यान रखना चाहिए कि जब गलत तरीके से फेंका जाए तो उछल सकता है तो कृपया इस फीचर का उपयोग करते समय ध्यान दें। टीम के सदस्य से दूर से पूछना संभव है कि वो आपको हीलिंग कंज्यूमेबल्स फेंके रैंकिंग सीजन अपडेट हो गया है और इस सीजन में अलग होगा इसमें एक टीयर ऐड किया गया है जो एस और कॉन्करर के बीच में होगा और अब टीयर के आइकॉन्स लेवल अप के इफेक्ट्स भी अपडेट हो जाएंगे रैंकिंग सीजन में एक चैलेंज पॉइंट सिस्टम भी ऐड हो जाएगा आप चैलेंज पॉइंट कमा सकते हैं इसको कमाने के लिए आप अपने साथियों के साथ एक फुल गेम कंप्लीट करें गेम को बीच में ना छोड़े और अपने साथियों को अटैक ना करे चाहे आप बैटल से जल्दी क्यों ना एलिमिनेट हो जाए अगर आप चैलेंज पॉइंट एक लेवल तक पार कर जाते हैं तो आप डिडक्टेड रैंकिंग पॉइंट्स को कम कर सकते हैं सीजन सीरीज वाले रिवॉर्ड्स उनको दिए जाएंगे जिन्होंने उसी सीजन में एक ऊपर वाला टीयर हासिल किया है पिछले सीजन से तुलना करेंगे तो उससे बेहतर चीजें उपलब्ध है कुछ समय के लिए mission ignition mode Erangel map में मिलेगा इस थीम मोड में एरेंगल के सिक्स हाईटेक स्थान होंगे transit centre Georgopol tech centre सोसनो का सिक्योरिटी सेंटर लॉजिस्टिक एजेंसी और एनर्जी सेंटर काफी सारे दिलचस्प अपडेट्स होंगी इस मोड में अगर आप उत्सुक हैं, तो आए इन अपडेट्स को जानते हैं इस मिशन इग्निशन मोड में जब आप पैराशूट से लैंड कर रहे होंगे तो शेरों के नाम थ्री में देखे जा सकते हैं और आप मैप पे मार्क किए गए पॉइंट पर ऑटोमेटिकली ड्रॉप कर सकते हैं हाइपर लाइन्स एक ऐसी हाईटेक हवा में उड़ती हुई लाइन है जिससे आप एक जगह से दूसरे जगह पे जा सकते हैं ये लाइन कुछ निर्धारित समय पर ही चलती है और इनके रूट्स भी तय है आप मिनी मैप पे मार्क स्टेशन से ट्रेन ले सकते हैं और जल्द ही आप दूसरे स्टेशन पहुंच सकते हैं सेमी ट्रक स्वयं ड्राइविंग वाहन है जो निर्धारित मार्ग पर चलते हैं और सप्लाई से भरे होते हैं अगर आपको अच्छी लूट चाहिए तो इन ट्रक्स पर आक्रमण करें अगर आप इन्हें नष्ट करने में सफल हुए तो आपको सप्लाई बॉक्सेस का रिवॉर्ड मिलेगा जहाँ से भी देखे ये एक भविष्य की चीज लगती है the G thirty eight gravity free motorcycle जमीन के ऊपर मंदराता है और इस पर दो लोग बैठ सकते हैं क्योंकि ये दोनों जमीन और पानी पर चलती है आप पूरा मैप घूम सकते हैं जब प्लेयर्स एयर कन्वेयर पर बैठेंगे तब वो हवा में होंगे इस एयर कन्वेयर पर दो लोग बैठ सकते हैं एम अबाकान सबसे नई असल राइफल है जो मिशन इग्निशन मोड में डाली गई है ये 5.56 एमओ यूज करती है और 30 गोलियां एक रिलोड में फायर करती है इसमें फायरिंग के तीन मोड्स है फुली ऑटोमेटिक बर्स्ट मोड और सेमी ऑटोमेटिक मोड और इसमें स्कोप कैंटेड साइट्स मैगजीन्स ये सब अटैच हो सकती है एएसएम अबाकान को यूज करिए और हमें कमेंट्स में बताइए कि कैसी लगी मिनी मैप में आप पपी आइकॉन को फॉलो करेंगे तो आपको एक स्पेशल पेट्रोल डॉग मिलेगा इस पेट्रोल डॉग के साथ आप दुर्लभ और उच्च आइटम्स को लोकेट कर सकते हैं टैक्टिकल मार्किंग डिवाइस के साथ आप खुद भी चेक कर सकते हैं कि आपका साथी किस दिशा में फायर कर रहा है दुश्मन की जगह कहाँ है और सड़क की जानकारी भी मिनी मैप पे मिल जाएगी और ये आपको आसपास के ग्रेनेड की सूचना दिलवाएगी इस हाईटेक शहर में आप रायट शील्ड से अपने आप को बुलेट से सुरक्षित कर सकते हैं इसकी बनावट काफी बड़ी और मजबूत है आपातकालीन में इसे इस्तेमाल करना ना भूले एक बार आप इसे सेट कर देंगे फिर इसे हिला नहीं सकते तो जरूरी है कि आप एक बढ़िया जगह देख के अपनी शील्ड का इस्तेमाल करें और बटन दबा के उसे सेट कर दे आपके गेम को और पर्सनलाइज करने के लिए हमने और सेटिंग्स लगा दी है हर एक बंदूक की सेंसिटिविटी आप अलग से सेट कर सकते हैं और अपने गन की सेटिंग्स को कॉपी करके ऑनलाइन ही स्टोर कर सकते हैं कुछ लो स्पेसिफिकेशन वाले डिवाइसेस पर स्मूथ से भी नीचे एक ग्राफिक का ऑप्शन डाल दिया गया है हमने 90 एफ कुछ नई डिवाइसेस के लिए भी डाल दिए हैं। आप अब गायरोस्कोप की सेंसिटिविटी का परिवर्तन कर सकते हैं जब गायरोस्कोप एक्टिवेट होगा और आप फायरिंग कर रहे होंगे तब टिल्ट कैमरा की सेंसिटिविटी भी बदली जा सकती है हमने एक और सेटिंग डाली है जिसे गायरोस्कोप का ऊपर और नीचे वाला इफेक्ट उल्टा हो जाएगा कुछ चीजों को आप डिस्कार्ड करने के बाद भी पिकअप हो रही है फिकर ना करिए इस अपडेट में यह मुद्दा भी स्पष्ट हो गया है सेटिंग्स में जाकर do not pick up drop scope पर क्लिक करिए बेफिक्र हो जाइए अब आपके डिस्कार्ड किए चीजें अपने आप पिक नहीं होगी और हाँ एक और चीज एडवांस पिकअप ऑप्शन इसे आप अपने हथियार का फेवरेट अटैचमेंट सेट कर सकते हैं यह सेट करने के बाद आपकी फेवरेट अटैचमेंट बाकी सब को रिप्लेस कर देगी आप सेटिंग को इस समय एडजस्ट भी कर सकते हैं थर्ड पर्सन कैमरा में देखने का ऑप्शन डिफॉल्ट रूप से 80 पर सेट होता है और इसे 90 तक बढ़ाया जा सकता है ये रिलेटिवली वाइड कैमरा वाले डिवाइसेस पर दिखाई नहीं देता विभिन्न ईपीएस e पर तेजी से लॉन्च का संतुलन में सुधार किया गया है ताकि बस स्पीड में कोई अंतर ना हो हम बैठने के लिए तरक की गिनती करते हैं और साथ ही बैठने की प्रतिक्रिया समय में सुधार करते हैं आप विभिन्न मूवमेंट्स को भी आजमा सकते हैं हिलिंग कंज्यूमेबल्स का उपयोग करते समय ऑटो पिकअप रोक दिया जाता है यदि वर्तमान हथियार उपयोग के दौरान गोला बारूद से बाहर हो जाता है तो ऑटोमेटिकली अगले उपलब्ध हथियार में बदल दिया जाता है बिना कोई एमिनेशन वाली फ्लेयर गन्स ऑटोमेटिकली नहीं उठाई जाएंगी रिमेनिंग मैग देखने के लिए अब अलग अलग रंग है यदि ये 25 प्रतिशत या उससे कम है तो ये पीला हो जाता है और ये लाल हो जाता है यदि ये 10 प्रतिशत से नीचे चला जाता है अब आप अपने साथियों के लिए जुड़ाव की स्थिति देख सकते हैं जब उन्हें शूट किया जा रहा हो तो आप इन्हें उनके व्यक्तिगत स्टेटस बार में देख सकते हैं इरेंगल और मीरामार में कुछ इमारतों में कांच की खिड़कियां जोड़ी गई है रॉयल पास के लिए अपडेट साइकिल को दो महीने से एक महीने तक बदल दिया गया है नए पीके को जुड़ाने के वजह से एक सामान एक्टिविटी पॉइंट्स वाली क्लैंस अब एक दूसरे के साथ कम्पीट कर सकती है गैलरी फंक्शन को अब बंद कर दिया गया है इसके अलावा अब आप अपनी जीत के बाद एक ब्रॉन्ज स्टैचू जोड़ सकते हैं एनपीसी मिनी टीवी रे जोड़ दिया गया है रे आपको लॉबी में संदेश अलर्ट और घोषणाओं के बारे में सूचित करता है और आपको इसे आसानी से नेविगेट करने में मदद करता है ये एक प्यारा इमोटिकॉन के रूप में एक अतिरिक्त बोनस की तरह जो आपको लॉबी के माध्यम से अपने रास्ता नेविगेट करने में मदद करता है ऐसा तब दिखाई जाता है जब आप गेम शुरू करते हैं और आपको विभिन्न अपडेट्स के बारे में सूचित करते हैं ये आपके साथ प्रैंक भी कर सकता है और हंसी के अच्छे समझ के लिए जाना जाता है मुझे आशा है कि आप सभी को रे के साथ बहुत मजा आएगा ये आज के अद्यतन प्रीव्यू का अंत है अब चिकन डिनर का समय आ गया है